પ્લીઝ પ્લીઝ બધાનો પ્રિય હતો ઈચ્છા ગણો તો ખાસ કઈ રીતે ઉભા થાય એટલે પેલા બે ચાર તો ઉભા કરે એમાં હું પ્લીઝ પ્લીઝ આગળ એવું થયું કે કુંદન ટીચર હતા નવમાં આપણે અને બ્લેકબોર્ડ તોડી નાખ્યું બ્લેકબોર્ડ તોડ કે બીજે દિવસે બરાબર ગરમ થઈને આવ્યા તું બધા તું એટલે મને પણ ઉભો કર્યો પાંચ છ જણ જે નમૂના હવે હતા એમને ઉભા કર્યા ટીચર જરા હું તો હતો જ નહીં બે દિવસ એબસન્ટ હતો મને કે ના તું તો હોય જ કે મારે હવે ટીચર તમારે હું બે દિવસ હતો જ નહીં બીમાર હતો ના કે તું તો હોય જ કે તું ઉભો રહે પછી આગળ આવીને જાતે રાજકોટને બતાવ્યું જો મગજ ઓફ એટલે આ રીતે એસએસસી કર્યું પછી ડિપ્લોમા ઇન સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કરી અને એટી થ્રીથી પાણી પરોડા બોર્ડમાં હતો બે હજાર અગિયારમાં વીઆરએસ e રિઝાઇન કરી અત્યારે એક અમેરિકન એમએનસી કંપનીમાં ભોપાલમાં છું અને બધાનો પ્રેમ છે सुरेश या सुरेश सुरेश प्लीज